et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie où il sera question de Raspberry Pi et de Wi-Fi car nous allons vous expliquer comment transformer sa Raspberry Pi en un point d'accès Wi-Fi. Nous vous conseillons fortement d'effectuer cette manipulation sur un système Raspbian 9 afin d'éviter tout problème de configuration. La première opération consistera en une configuration générale du système en exécutant la commande sudo raspi config. Là, nous allons étendre le système de fichiers à l'ensemble de notre carte SD, puis changer le mot de passe, régler la time zone du système où on va choisir la time zone d'Alger, Et pour finir, nous changerons la taille mémoire allouée au GPU de 64 à 32 mégas. Nous sauvegardons le tout et on redémarre. Il nous faut maintenant vérifier que notre clé Wi-Fi accepte le mode AP, Access Point. Pour cela, il nous faut installer le programme IW qui permet d'afficher les fonctionnalités de notre clé Wi-Fi. Pour notre manipulation, nous utilisons la clé officielle de Raspberry Pi, la WPI. Nous allons maintenant lancer la commande iwlist pour afficher une liste des possibilités et services fournis par la WiPi. Dans la liste des résultats, l'on trouve que notre WPI admet le mode AP. La prochaine étape consistera à installer le logiciel host qui va nous permettre d'exploiter le mode AP de notre clé Wi-Fi. L'installation se fait par la commande sudo apt-get install host Il nous faut maintenant configurer notre logiciel en créant son fichier hostapd.conf. et l'enregistrer dans le répertoire etc slash hostapd. Vous pouvez voir ici un exemple de configuration de base de notre logiciel. Il est à signaler que nous n'avons pas spécifié le driver pour notre clé, car le, ce dernier est installé dans le noyau Raspbian. Il vous sera nécessaire de le spécifier pour toute autre clé Wi-Fi que la Wi-Pi. Vous pouvez opérer des changements sur le SSID de votre point d'accès et sur le mot de passe de connexion. Il nous faut définir une adresse IP statique à notre Raspberry Pi. Cela en modifiant le fichier interfaces qui se trouve dans le répertoire slash etc slash network. et y ajouter les lignes suivantes. Nous allons maintenant installer et configurer un serveur DHCP. Nous utiliserons ISC DHCP Server que nous installerons avec la commande sudo apt-get install ISC DHCP Server. La prochaine étape consiste à configurer notre serveur DHCP en modifiant ses paramètres avec la commande sudo nano slash etc slash dhcp slash dhcp nous allons maintenant vérifier que les paramètres qui nous intéressent sont bien présents et enlever le dièse de la ligne qui contient le paramètre autoritatif. Enfin, nous allons ajouter les paramètres spécifiques de notre interface WLAN 0 avec l'IP de notre réseau, la taille du réseau, 25 adresses dans notre cas, l'adresse de broadcast, etc. Après tout cela, nous devons redémarrer l'API. Nous allons tester notre configuration. Nous commençons par lancer le point d'accès avec la commande sudo hostapd-b majuscule et spécifier le chemin vers le fichier de configuration. Comme vous pouvez le voir, on a notre hotspot Wi-Fi avec son SSID. Deuxième étape, il nous faut redémarrer notre serveur DHCP. OK, nous pouvons maintenant nous connecter et demander une adresse IP. Une fenêtre nous demande alors le mot de passe de connexion Et voilà, nous sommes bel et bien connectés à notre point d'accès Wi-Fi. Nous pouvons vérifier notre adresse IP sur le PC avec la commande ifconfig. Et là, nous remarquons que nous avons une adresse IP dans la plage que nous avons spécifiée à notre serveur DSCP. Le dernier point que nous allons aborder est celui du lancement du point d'accès lors du boot de notre Raspberry. Pour cela, il nous suffit d'éditer le fichier host apd qui se trouve dans le répertoire slash etc slash default. et mettre la ligne suivante qui indique le chemin vers notre fichier de configuration. Voilà, c'est tout pour cette fois. Cette vidéo sera la première d'une série que nous consacrerons aux applications réseau de la Raspberry Pi. Nous vous encourageons à commenter et partager cette vidéo et de poser vos questions sur notre page Open Hardware Algérie. Et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre groupe Open Hardware Algérie sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour suivre nos nouvelles vidéos ou bien en découvrir d'autres. Pour finir, de la part de toute l'équipe de l'Open Hardware Algérie, je vous dis salam.